Siema, z tej strony Kubik, witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, mam tutaj cztery króle. Tak. Cztery króle. z tego jednego sobie tutaj zostawię, a trzy pozostałe umieszczę gdzieś w talii. w różnych miejscach, tak? I teraz, uwaga, nasze króle wyskoczyły na górę. Zapraszam do omówienia tego triku. Ok, teraz mamy wyjaśnienie. Do wykonania tej sztuczki będziemy potrzebowali czterech króli lub innych kart oraz naszej talii kart. I tak, pokazujemy widzowi, że mamy cztery króle, możemy mu dać do sprawdzenia. I tak jak już pewnie pamiętacie z poprzedniego odcinka, robimy coś takiego. Trzy karty sobie podtrzymujemy małym palcem. Czyli no, możemy pokazać widzowi, mamy zwykłe karty i potem trzy karty, tak żeby on, oczywiście on nie widział. Sobie tutaj podtrzymujemy małym palcem. Z przodu on tego nie widzi. I teraz król dajemy na górę. I tak jak robiliśmy w, w poprzednim odcinku, chwytamy te, oczywiście jak kładziemy te króle na górę, to jednocześnie musimy sobie zabrać te karty z góry. I teraz chwytamy to wszystko palcem środkowym oraz kciukiem i kciukiem lewej dłoni ściągamy kartę z góry, odwracamy, znowu. I trzeciego króla. I czwartego króla kładziemy normalnie i możemy go odstawić na bok. I teraz widz myśli, że to są te trzy króle, a tak naprawdę to są te trzy karty, które sobie no, wyciągnęliśmy stali. I teraz rozkładamy karty i mówimy widzowi, że sobie te nasze króle gdzieś tutaj wsadzimy lub dajemy po prostu widzowi do włożenia. I teraz strykamy. I mówimy, że króle wyskoczyły na górę. Dzięki za obejrzenie filmiku. Do zobaczenia. Cześć!